А, ну все, сегодня мы что придется. Конечно, они по колено были в воде. сильно накинет это все. Жора. Да я еще не, не налила еще. Жора. Жора. Э, красиво, красиво. <laughs> в кадр хочешь. В кадр хочешь. Еще. Um, and the only song I can really kind of think of че разлегся? Устал, что ли? А! Когда Джек лег? Все, устал. Все, устал. Вау. Покидала. Пока. Две морды. Две наглые морды. Пока. Пока. Пойдем.